بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما بسم الله بي بارك الله لكما مكر الأكبر سو بارك الله لكما قنا لم يقبن بارك الله لكما تدر ليلة لم سو بارك الله لكما زاري بذج جعلم بارك الله لكما معظم التازز بارك الله لكما لازل سنك نو بارك الله لكما جنة لمقوازن بارك الله لكما عند السيد لبالوا بارك الله لكما يا متعذذوا بارك الله لكما بدون عم باخرة بارك الله لكما وما وماززوا بارك الله لكما ملكي تل بارك الله لكما الله تل بارك الله لكما الله كتك وطا بارك الله لكما منو ياسدستل بارك الله لكما ለኩማ ለብቸኛው ባሏ መተታተል ሴት አላህ ያስገባታል በሰፊው ረሕመት በጀነት ፈረስ ላይ ያስቀመጣትና ሹመት ይሰጣታል ለጀነት ሴት ዋና ለኩማ ባልም ሐቅ አለበት بارك الله لكما በምስኪኗ ሚስቱ بارك الله لكما ሐቋን ካልጠበቀ بارك الله لكما አይቀር መቀጣቱ بارك الله لكما ሲበላ ሊያበላት بارك الله لكما ሲጠጣ ሊያጠጣት بارك الله لكما ሲለብስ ሊያለብሳት بارك الله لكما በራሱ ሓለት ባረከላሁ ለቁማን በማይችለው ነገር ባረከላሁ ለቁማን አታጨናንቀው ባረከላሁ ለቁማን አቅሙ ከፈቀደ